Всем привет, с вами Ник, и вы смотрите Мэшап Реакцию. Приятного просмотра! Охренеть, да ладно. Я Знакомьтесь, это Боб, наш самый старый пациент. Он находится в коме уже несколько лет. Боб, Боб, неужели ты очнулся? Ну да, не спеши вставать с кровати. Ты терял по 6% мышечной массы ребята, каждый ребята, год, пока не наступила полная атрофия. Чтобы прийти в норму, тебе нужно пройти курс физиотерапии. А не лучше попробовать экспериментальную Тебе лучше бы? Прости, Боб, я не понимаю, что ты говоришь. А, не переживай. Нарушение речевых функций часто случается. Это называется афазия. А ты помнишь, как попал сюда? Потому что мы так и не смогли установить причину болезни. Ты мог попасть в кому по целому ряду причин. Повреждение мозга, инсульта, отравление или инфекции. О, смотри, кажется, у тебя первые посетители. Это же твоя семья. Семья Боба Чего? Удивлен? Неужели ты правда думал, что все так просто закончится? А я возлагаю на тебя большие надежды. Ты был моим мальчиком, но, ну, как и все остальные, ты меня разочаровал. А ты знаешь, что я делаю с теми, кто меня расстраивает? Какого а черта? А сейчас вернемся к нашему любимому занятию. Знакомьтесь, это Боб. Боб, это не настоящий. Значит, будет все же третий сезон. Жесть. Блять, флеш оказался... Бога, который...

Что с руками было? Да там ждет новое испытание. Давай. Блин, столько вопросов. Просто его потому что он выжил.